Saluton al ciui! Bone. Saluton. Nun ni <laughs> che <laughs> estas surbendigo de ci tiu um, episodo, cae ciel cutime en uh, la tradizio de video serioi en interreto, la episodo i qui finigias per nulo do la deca la dudeca trideca cotopo devas havi gaston. Kai vi iam vidis che gasto estas ci tie, kai li salutis nin. Do, saluton Paolo, kai uh, dankon por eh, la accepto della invito. Saluton, kai, kai dankon al vi. Kai uh, ni havi vin kiel unuan gaston, char vi iam contribuis profunde, cae qualite, cae quante, ala videoserio per musico. Do, mi havas demandon por vi cae al vi, cio estas, do, chu musico estas universala lingvo cae chu Esperanto estas universala lingvo Kia maniere vi povas rilati la du lingvojn aŭ eĉ ti ho mm. rilate? Do, bonvolu, prenu la parolon. <laughs> Ege interese, <laughs> estas ege interesa demando. Sed eh, mi vol, volus diri eh, unue che muziko estas lingvaĵoj, e lingvaĵoj, universala arto, kiu materialiĝas per multe da lingvaĵoj, Mhm. Tio estas uh, mm, tre malsamaj, eĉ malsamaj, malsamegaj lingvaĵoj je la spaco kaj je la tempo. Do Esperanto estas internacia, ne universala, eble lingvo kaj ne lingvaĵo. Giusto. Mm. Cara, cara amico, cara Unuela, mio amico, io mi ne memoras, mi ne memoras la nomo, No, mi ne memoras la nomon cantis char musicon musico ciam gravas por imagi <laughs> justan mondon yes char musico ciam gravas <laughs> no ja ah, eh, eh, eh, esperanto estas unu vivanta linguo, ne multa i multe da linguaggio che dube changis changas kai changos changigis protopo. Uh, eh, se destas unu nura, kai eh, kai havas malsama in funkcio in kai mm, io mete malsama in celo in mi, diris via canto diris tion tre bone danko do, do linguistiche ni parola pri la, linguistica e aspettoi eh, linguistiche non mm, può vas dire che linguo la do porta homa linguaggio yes deva savi deva savi du du afero in significantaggio in mhm mm kai significita join au, au significata join yes <laughs> eh, significantaggio in estas literoi kai sonoi kiu formas vortoin kiu formas frazo in koto po sed lingvo vorta lingvo necesas signifitajo in do uh, eh, char lingvo havas ne pli simplan ne pli simplan sed um, pli comprenebla comunica danzelon mhm mm ciu lingue ciu lingvoi ne nur esperanto havas pian povon estas granda povo sed Esperanto naskiĝis aparte pro kaj por tio. Ĝuste. Fakte, eh, ĝi naskiĝis kiel ponto inter la homoj, ĉu ne? Yes, absolute. <laughs> Parolante pri muziko nun, um, mi, ho, mi ofte pripensas fragmento scribita de Heraclito, la helena filosofo. Yes. Eh, li parolas pri la lingvaĵo aŭ la lingvo, la è pli bone Eh, la linguaggio della dio Apollono. Mhm. Mm che diras mi citos eh, la signoro qui es estas oracolo qui utrovigios in delfo nec mm -hmm. diras nec cachas sed aludas aludas giuste di taugas for musico su ne absolute ci vi povas doni al ni exemplon de citiu aludemo de musico ni chatus uh, audi ion de vi mm, bonege uh, mi volus mi volus fari anche o demando al vi tu preferas anta au poste la <laughs> do uh, estas uh, gast lezionu mm. uh, gast episodio facte con mm. episod gasto Do, mm. uh, vi estas la la mastro Volega. do decidu. Decidu kiu oh. vi volas. Bone, mi stiras. Bonege. Do mi mi parolas kai fine mi ludos. Grandiose. Tiam fini, Gioia. tiam fini ludante. Absolute, tio esas la strukturo de la videoserio. Mm. Yes. Uh, do, uh, mi mi volis uh, unu paroli pri poesio, sed mi ne parolos pri char uh, en poesio uh, ocasas stranga i rencontro i speciale rencontro inter lingua kai musico yes do uh, eh, ni necesso duo an parolado necesso alian parolado eble ni povo ali momente pa che ni povo preparoli tion con con Nicola yes, eh, con Nicola Ruggero, uno è la play grava e vivanta i poeto in Esperanto. Saluto Nicola. Saluto. Mi speras, mi speras che che vi giuos la mencion ca e la videon a parte. No mi ien estas demando por vi. Eh mi stemi volustiti anche o la linguisto Roman Jakobson. che mhm. usa la frason lingvo ne diras tion kion gi povas, sed tion kion gi devas diri. Mhm. Mm eh, do esperanta historio kaj ĉefe literaturo jam klare montris che la internazia lingvo raitas che che povas si povas eh, di recion comunicad cele kai art cele yes Do, mi mi lasa salvi de mando nun la vi eh, nun tempe Ion devas uh, eh, au besonas, diri esperanto ne nur kiel homoj sed ankaŭ kiel lingvo hm interesa demando do mi pensas ke estas grave che esperanto estu usata en multai diversai manieroi ne nur por uh, alt nivela ni diru artai celoi, sed ancao por, ni diru, eh, pri pli popolai celoi. Do, pro tio ancao mi, mi volis verci comixon, cae ancao mian canton esas tute, do, mi, mi faris canton, quio estas tute sen pretenda, gi ne, ne celas esti alt qualitan canton, sed bone farita, do mi pensas che tio estas la mm, estontezo io io sense arta uso de esperanto nun tempe povas normaligi gin sen pro tio mal specialigi gin do esperanto resto speciala linguo a parte por gia i parolantoi sed gin estas strangajo tio la mia estas la celo Corre d'ancon. <laughs> Mi attendi se lega il rispondo. Val <laughs> facile di... An anche un stranga por linguisto, facte. Yes, io yes, yes, yes. Giusto, è quasi, quasi un poco. Bene, ci ridono la, la parola al musico nun? Tutte yes, mi paroli spria ludo, pria ludoi. Okay, mm -hmm. Mi mhm. ludos nun la, la play faman, er, la play faman eron, el kinderzenen, do infana i scenoi eh, de Robert Schumann. Oh, eh, classicaggio. Classicaggio. Eh, attento ti eh, che char ti estas ne eroi a parte por sed pri infanoi. Aha. Do, pri eh, livo eh, Clara ludis eh, ilin. Ciu? Clara la Clara Schumann la Ezzino. Ah, ciù le zino, a ah, mine si spreti, ora conto io me. Yes. Eh, ni havas leteron, leteron, um, cun, um, cun la eroin, kiwin, kiwin Robert sendis al Clara. Ah, bonege. Por, por havi opinion. Clara no, estis granda, granda pianludisto. Aha. Uno è la play fama i pianludistoi NTU è poco. E sia tempo? Ah, ah buoneghe, buoneghe, mine sì. espertino. E evidente, cari eh, eh, eh. ascoltanti, eh, Paolo Ghiglione sta, stre, sta faculo pri musico, uh, pri plan, uh, pian dudado, che vi tutte povas comprenditi on tutte sempre, che protio mi gioia che li estas con ni. Corre d'ancon, La presura estas mia. Uh, e, la lettera, Schumann Schumann scrivas che eh, che li componis la tutan musicon antaue che nur poste al donis titolo in che di fatte sequis la aludo in de sia propria musico ah interesse do, do la lingvo venas post la musico ci case la signifo in etas nur aludita o aludata mm -hmm. eh, della musico Ah, interesse. Eĉ por la komponisto. Grandioze. <laughs> Do, kvazaŭ mem surprizo, ĉu ne? Tute jes. yes. jes. Do mi ŝajnis al mi taŭga ero. Do, mi ludos nun Taugega. la, la sepa. <laughs> eh, nur, eh, mi ludos la, nur la sepa Neron, ki estas mm -hmm. tre fama. Eh, la titolo estas Troimerai, kio signifas sonĝo. Yes. Nur, mi mi ŝanĝas <clears throat> teknika momento. <laughs> Kompreneble. <laughs> Bone. Jen ni. Ja. Kaj ni silente aŭskultu. Yes, bonege. Bonege. Quindi mi speras che vi sia Certo. Jenji. Coran dankon. Coran dankon al vi. Ci vi vidas che ni nun estas uh, parallela i eh, uh, eh, uh, sur la ekrano? Tutte yes. Oh, mi volas duo namaste vin kun vi. Duo namaste on. Duo namaste on al vi. <laughs> kai gis morgao kai dankon al ciui. Gis morgao. Gis, gis.